Astăzi vreau să-ți improvizez despre a funda. Ehm, a funda o clădire, a pune uh, o fundație. Uh, de la John Maxwell am uh, inspirația acestui verb pentru că el vorbește de substantivul fundație și spune că așa cum orice clădire are nevoie de o fundație și noi în orice facem avem nevoie de ceva care să, pe care să ne bazăm ca pe o fundație. Și eu aș extinde la om, aș spune că omul este ca o clădire care are nevoie de o fundație și fundația lui este să găsească uh, ceea ce îi place să facă. Pentru că am văzut foarte mulți oameni uh, și văd în fiecare zi oameni care încă nu și-au găsit uh, acel lucru uh, care îi face fericiți și din care să câștige și bani. Pentru mine asta este fundația principală a unui om. Pentru tine care este? Ciao!